Алексей Васильевич. Жип-жип! Ура! Жип-жип! Ура! Жип-жип! Ура! Ура! Ура! что делать? У тебя хороший ход подвески. Да, давай в поле не давать его так. Там кратер. Не, ну мы ж старались. Вы джиперы или не джиперы? Джиперы, джиперы, джиперы. Мы все джиперы.